こんにちは、粟田洋介です。今週はショート動画ではなくて普通に絵を描く動画を作ってみました。キャンバスにアクリル絵の具で描きますが、どんな絵が出来上がるのかは自分でもまだわかりません。 こんな絵が完成しましたタイトルは庭に現れた大きな猫です実際にうちに大きな猫が来てそんでちょっと描いてみましたはいその猫はちょっとこの子に目が似てるんですけどね見せてああ行っちゃったそんな感じでなんとなく日常を絵にしてみました この動画が良かったと思った方はグッドボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございます。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。